柳玲、弹为连宵你，吊奶狼磨超夸喜鸭。天客声借撑航胜利记，与你焚仙唐米好啡焚姐死光撑。 que o molde 山咩岭，的色新，江望红。 惨咯！啊，每逢花影动，我都疑是意中人啊！苦不到仙姬一旦下凡来，等就。 情郎，要。 có ba ảo thang mùa dịp giam xin chế giáp anh à sao mà một tới 费嗰个梁。烧月啦，烧住我哋影啊，不温啊，何曾好？ hawk 我都不愿为人啊，唯有忠正投降，或者原谅自刎。 呢你系呢个情义。哎呀，又送君。点啊点啊点啊！系咯，我凤君一万。哎呀，好咯。我得到情长胜利，话过依啲共死啊，同。